Ok, estamos na Livraria Almedina, na Universidade do Minho, e está disponível o Marketing Digital 360, o novo livro, nova edição, mas também está disponível o Redes Sociais 360 e também o vídeo Marketing. Livraria Almedina da Universidade do Minho, disponível os três livros de Marketing Digital.